သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်6ရက်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုတိရိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မယန်းကုန်းမြို့နယ်မစိုးရင်လမ်းတွေနှင့်အမှတ် 7D နှစ်ဖက်မိဘများအာရည်စု၍ဦးဆိုင်ဖိုးချစ်ဒေါ်နန်းခမ်းလိုင်းရွှေအလင်းအိမ်ကား service မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း၃တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်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 အတိဒုက္ခရာနိယောစာ အသက်ရှင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုတတိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဗျာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့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 နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတိလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချုပ်ပန်းချက်အပိုင်း၃ ဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထဲ့ဝင်တော့အောင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့အသိဉာဏ်တူရလိမ့်မလားလို့ဘုရားလောင်းတော်ဟာကျုပ်ပန်းအထုတ်ခဲ့တာတောထွက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး တရားစူးစမ်းရှာဖွေတာ6နှစ်လောက်အချိန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲဒီမှာဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာ6နှစ်တော့မဟုတ်ဘူးရှေ့ပိုင်းကတော့အာလရကာလမဆိုတဲ့ဆရာကြီးထံနေခံပြီးတော့သမထအကျင့်ကိုအောင်မြင်ပေါရအောင်ကျင့်ခဲ့တယ်ဒုတိယဥဒကရမဗုဒ္ဓဆရာကြီးရဲ့နိနာနေတယခံပြီးတော့ မထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရအောင်ကျင့်ခဲ့အဲ့ဒီကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုခေတ်ကာလမှာခေတ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်တပတ်အကျင့်လို့ခေါ်တယ်မြောင်များစွာသောအကျင့်တွေတဲ့အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းလာတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာပိန်ချုံးသွားပြီးအယိုးပေါ်အရေးတင်မသိမရှင်အနေထားမျိုးရောက်သွားသည့်ထိအောင်ဆင်းရဲပင်မမှုကိုခံရတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာဒီလိုအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကိုရှင်းတော့ကကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲ ငါကျင့်တဲ့အတိုင်းတာတဲ့တော့မပူနိုင်ဘူးခဏခေတ်မှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းငါကျင့်တဲ့အတိုင်းတာတဲ့မပူဘူးနောက်ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီအတိုင်းတာတဲ့တော့ပူပြီးတော့ဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးလမ်းဆုံးရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာဒီအကျင့်ဖြင့်တော့အတိညာတစ်ခုဘာမှရမလာဘူး သို့တော့ဒီအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောင်းတော်ဟာဖះအလောင်းတော်ဟာစိတ်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအာထုတ်တဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လီဆင်ញင်သုံးသပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအလုပ်တွေဟာမအောင်မြင်တော့ပါဘူးအေးစေးစေးနန်းတော်ပြန်ပြီးတော့ မိသားစုဘဝနဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလုံးဝမရှိလုံးဝမရှိငါသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာမှန်ကန်မှုရှိမဲ့မတင်သေးဘူးနောက်ကျမ်းပြန်လှည့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတိယလူခေါ်အင်ညောမခေါ်ဘောရာယအတိညာရဖို့အတွက်ဒီလမ်းကတော့မဟုတ်ဘူးတခြားလမ်းရှိနိုင်သေးတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာကြံတွေးတာနော်အဲ့ဒါအင်မတန်မှအတူယူစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲလောကလူတွေဟာတစုံတစ်ခုလုံးလို့အောင်မြင်မှုမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားကြတဲ့လူကများတယ်လေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မအောင်မြင်လို့ရှိရင်ပြန်လီဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်လှဆအလုပ်တွေ ဆက်မလုပ်တော့ပဲရည်ရွယ်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲမဖော်တော့ပဲနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားတာတွေပဲများတယ်ဖះလောင်းတော်ကတော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့လုံးဝမစင်စားဘူးဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်လာတဲ့ဖြစ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်လာလို့ခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဟာသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးမသွားနိုင်ပါဘူး စိတ်ကသာဒုက္ခကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်အင်တမခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ဒီလိုပြောခုခေတ်လိုပြောရဆိုရင် သိခေါင်းမာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြန်လဲဖို့မစင်စားဘူးခေါင်းမာတယ်သူစဉ်းစားတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တိယနုခောအညောမဲ့ခောဘောဓာယဒီလမ်းကတော့လမ်းဆုံးနေပြီငါလောက် ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဟာမရှိနိုင်ဘူးသူဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့အသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့ရအတွက်တခြားနီလန်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုငယ်စဉ်တုန်းကထက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ တမာတိစွမ်းအားတွေတက်လာပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုလေးကိုခံစားခဲ့ရတာလေသွားတတိယအဲ့ဒါလို့တတိယတဲ့အခါကျတော့အေးတေဝမေခောဘောဓာယအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကသာလေအသိဉာဏ်ရမယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းတော့မယ်ကျင့်တာကိုလဲလျှော့တာမဟုတ်ဘူး အသိဉာဏ်ရဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်လျှောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကပြောင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာရေးအနေထားအင်တန်မှချိုးယွင်းပြီးပိန်ချုံပြီးအားမရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေပြန်ပြီးတော့စုစည်းဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ အစာအာဟာရကိုနည်းနည်းတိုးပြီးတော့စားမှဖြစ်တော့မယ်လို့ဒီလမ်းကြောင်းကရှောက်မယ်ဆိုရင်အစာအာဟာရလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရဆုံးခံပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာစတင်ပြီးတော့ဖုံးမေးလာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖုံးမေးတဲ့အခါကျတော့အနိပါမှာစောင့်ကြည့်ပြီးဝေယဝိစ္စပြုနေကြတဲ့ကွန်တညအမှုရှိတဲ့ ပစ္စဝဂီတွေကစိတ်ထဲမှာအလိုမကျအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချက်နှုံးကမှထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တူကိုမရတာအခုတော့လက်လျှော့သွားပြီအစာပြန်စားနေပြန်ပြီအစာပြန်စားပြီးတော့ကမ္မထအလောက်ကထွက်ခွာသွားပြီလို့အထွင်လွဲသွားတဲ့အခါမှာ သူတို့ဟာစိတ်ပြက်သွားကြတယ်မျောလင်းချက်အာကိုတကြီးနဲ့ဘုရားအလောင်းအနီးမှာနေခဲ့ကြတော့လေနောက်ဆုံးမှာပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့အကျင့်လမ်းဆုံးလို့အသိဉာဏ်မရတဲ့အခါမှာဘုရားအလောင်းကလမ်းစဉ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်စဝကိတွေကစိတ်ပြက်ပြီးတော့အနာနာမှာမနေတော့ဘူးဥရဝေလာတောကနေပြီးတော့ ဆက်ရှိယူဇနာကွာဝေးတဲ့ဗာရဏတိဘက်ထွက်သွားပြီးတော့ဣတိပတနာမှာသွားနေကြတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဖះနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တရားဥနာမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်နဲ့ဖះလောင် နောက်ကလိုက်ပြီးတရားဥနာမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်နဲ့နောက်ကနေလိုက်လာကြတဲ့ပစ္စဝဂီတွေဟာသူတို့မျောလင်းချက်နဲ့မျောလင်းချက်ကုံဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားအလောင်းတော်နားမှာမနေကြပဲနဲ့စွန့်ခွာသွားကြတယ်လို့ဆိုအထိပ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းတော်လေးဟာကာယဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်အဖော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးသိကောင်းတယ်အဖော်မရှိဘူးဆိုရင်လက်စီထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဘယ်သူစကားပြောတာမှလည်းမကြားရဘူးကိုတူဦးတယ်ဆိုတဲ့အတိဟာ ပို့ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ကာယဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်အဖော်မဲ့နေထိုင်ခြင်းသည်စိတ်တဝိဝေကလို့ဆိုတယ်စိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟုတ်တယ်ခုခေတ်မှာလည်းတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင် စိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုရတာတော့မှန်တာပဲပေါ့သို့တော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလွတ်လပ်မှုရရင်တော့ကောင်းတယ်အဖော်မရှိလို့တယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာတာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကတော့ ကိုတယောက်တည်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတဲ့အခါကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အစားမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မိတတ်သေးတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဖော်မဲ့လို့တယောက်တည်းဆိုတဲ့အချိန်လေးဒီအတိလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘာလို့ရမလဲလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်မဆင်ញင်မဲနဲ့ ငါတယောက်တည်းပဲဘယ်သူမှမမြင်ဘူးငါလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတော့မှာပဲအေးကာယဝိဝေကဆိုတဲ့အဖော်ကင်းကွာပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တဝိဝေကလို့ဆိုတယ်စိတ်ထဲမှာမမှန်ကန်တဲ့ကံကုံအာယုန်တွေနဲ့အတွေးတွေမတွေးပဲနဲ့ဓမ္မအတွေးနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြအောင်ပါဒါကြောင့်ကာယဝိဝေကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဖရာအလောင်းတော်လေးဟာစိတ်တဝိဝေကပူရလာပူရလာသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အင်အားဖြစ်တင်းပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဆက်လက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်တရားရှာတဲ့အချိန်ဟာလည်းပဲအင်တန်ကြာညောင်းလာပြီ9နှစ်ကျော်လို့6နှစ်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပြီးတော့ကျင့်တော့ အတော်အသင့်အင်အားလေးဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာသဗ္ဗထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်တယ်။ဘာနဲ့ကျင့်တာတော့ငငယ်တုန်းကနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့အာနာပါနတတိဘာဝနာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ထွက်လေဝင်လေကိုမှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုစူးစီးတယ်တမာတိစွမ်းအားတွေရလာအောင်ကြိုးစားအထောက်တယ်တတိစွမ်းအား တမာရီစွမ်းအားတွေတက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းပထမအဆင့်ဆိုတဲ့ဇံကိုရတယ်ပထမဇံရတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိဘူးတဲ့မခံစားဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အလန့်ကွာဝေးနေတဲ့ဝိဝေကသပိတိဒုက္ခလို့ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်တယ်လို့ စိတ်ဓာတ်ကလွတ်လပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဒုက္ခလို့ဆိုရဲနှစ်ချိုက်မှုချမ်းသာမှုဆိုရဲအရသာကိုခံစားလာရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာကိုခံစားရလို့ဇန်ချမ်းသာရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူး။ညာသောအဖြစ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာတစ်ခုရလာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီချမ်းသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံလိုက်ကြရတယ်ခံလိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာကိုတွေ့တာမှုဆိုတာတဏှာဝင်လာတတ်တယ်ဘုရားလောင်းကတော့ဟောဒီဆံချမ်းသာကလည်းဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုကုန်ခန်းသွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုတာအေးငါတမာရီတွေသိကောင်းတာပဲဒီလိုချမ်းသာမျိုးငါတခါမှမခံစားဘူးဘူးကောင်းလိုက်တာဒီချမ်းသာမျိုးငါ ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကြံတဲ့လူတွေဒီချမ်းသာမခံစားရဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်လောဘတွေမာနတွေတက်လာတာဒါစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးခံရရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအေးတာမန်တရားစခန်းလေးဝင်လို့တမာတိကောင်းလာရင်တောင်းပါပဲငါလိုတမာတိကောင်းတဲ့လူတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေငါလောက်တမာတိမကောင်းကြဘူးငါလောက်မထိုင်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ငါဟာဟုတ်လာပြီ တရားသူတရားမြတ်ရလာပြီဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးခံရခြင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဘုရားလောင်းလေးမှာအဲ့ဒီလိုတောင်လွှမ်းမိုးမခံရဘူးဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုဒါချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ဒီချမ်းသာပေါ်မှာမက်မောတယ်တွေ့တာတယ်ချမ်းသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတက်တယ်ဆိုတာဖြစ်မလား ရှင်းဆက်ပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားကိုမြင့်လိုက်တဲ့အခါတမာတိစပိတိတုခတဲ့တမာတိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ပိတိတုခတိုးမြင့်ခံစားရပြန်တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကလည်းဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားကိုမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေပိတိကဒုက္ခတဲ့ပိတိမပါတဲ့ချမ်းသာ ပီတိကင်းမဲ့တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုခံစားရပြန်တယ်ပီတိမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခဟာတည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတဲ့အခါမှာလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလွှမ်းမိုးမသွားဘူးတဲ့ဒါနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ချက်တယ်လွှမ်းမိုးခံရတယ်ဆိုရင်ဒီချမ်းသာလေးပေါ်မှာပဲတွေ့တာနေမှာပေါ့ အဲဒီလိုတွေ့တာသွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခကလူကိုလွှမ်းမိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះလောင်းကိုတော့မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးမလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားတယ်နောက်ဆုံးဥပိ္ပခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်တမာရီစွမ်းအားတွေမြင်မာလာသည့်အတွက်ကြောင့်အနောက်ရှေ့ကင်းတဲ့ဒီငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ဥပိ္ပခဒုက္ခဆိုတာကိုခံစားရပြန်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒါသရုတ်ထသံချမ်းသာကိုခံစားရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီချမ်းသာကလည်းဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဟောချမ်းသာအစဉ်စဉ်ခံစားရပေမဲ့လို့ဒီချမ်းသာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရဘူးအဲ့ဒါကိုရသော်ဘုရားကဘယ်လိုသုံးနဲ့သုံးတယ်လဲဆိုရင်ဥပ္ပန္နာပိဒုက္ခဝေဒနာ ဥပ္ပန္နာပိဒုက္ခဝေဒနာနစိတ်တံပရိယာထာယတိဋ္ဌတိငါစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့မတည်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာဟာစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီလိုဇန်ချမ်းသာအစစ်စစ်အာနာပါနတတိအာနာပါနအာယုံကိုခြေခံပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာဇန်၄ဆင့်ထိအောင်တမာတိစွမ်းအားတွေဟာမြင့်မြင့်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ် ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတယ်အာလာရကာလမစီနီးခံပြီးတော့ကျင့်တုံးကရောဒီဆန်လေးမရခဲ့ဘူးလားဥဒကရမပုဒ္ဒစီမှာနိခံပြီးကျင့်တော့ကလည်းဒီဆံတွေရခဲ့ဘူးတာပဲသို့တော့ဥတိချက်ချင်းမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောအာလရကာလမတို့ရဲ့ဥတိချက်ကဘယ်တော့ဆိုရင် ဘာမှ မရှိတာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာနတ္ထိဘောပညာဆိုတာအရူပပထမဇံဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာလုံးဝလက်ချံမရှိအောင်ပျောက်ွယ်သွားပြီဆိုတဲ့မရှိမှုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရတဲ့အာဂိဉ္စဉ္ညာယရဏဇံသို့မဟုတ်ရုပ်တရားတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့စိတ်တတ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘုံဘဝဆိုတဲ့ဥတီချင်းနဲ့အထုတ်တာ အဲ့ဒီဥတီချက်နဲ့သွားတာနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မပြေမှာနေသထာဝရနေဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥတီချက်နဲ့သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းပန်းတိုင်ထားခြင်းဟာမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောရဥရကရာမဗုဒ္ဓစီအာထုတ်တော့လည်းပဲဘဝက်လို့ဆိုတဲ့ဘုံအားဖြင့်ဘဝက်က 32ပုံရဲ့ထိပ်ရှားမှရှိတဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏဘုရုပ်မဲ့တဲ့ဘဝနံတတ္တတာဖြစ်တဲ့ဘဝဒါဟာနေဆထာဝရဘုံဘဝကြီးပဲလို့အယူဆနဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏဘုံကိုဥတီပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်တန်တရားထဲမှာဥတီပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဖြစ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ထားပုံကြီးမတူဘူးလို့ အာနာပါနသတိကိုအခြေခံပြီးတော့ရလာတဲ့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဆိုတာတဘာဝစွမ်းအားတွေကိုမိမောင်ထိုးပြနိုင်တဲ့တမာတိကိုအခြေခံလိုက်တာအခြေခံလိုက်ပြီးတော့ဒီတမာတိစွမ်းအားတွေနဲ့အလောင်းတော်လေးဟာသဒ္ဒရဇံလို့ဆိုတဲ့ တမာတိအရှိန်မြင့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတမာတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ရက်လက်လို့ခေါ်ရတဲ့အဘိညာဉ်ဆိုတာကိုရလာဒါမို့တမာတိဘာဝနာရဲ့ရက်လက်ဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အဘိညာဉ်ပဲသူကထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးရလာတမာတိစွမ်းအားနဲ့မိမိဘဝနောက်ကျောင်းကိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဒတိ အဘိညာဉ်ဆိုတာကိုရလာတယ်အတိတ်ဘဝတွေကိုသိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဘုရားလောင်းတော်လေးတရားချစ်တဲ့အခါစတုထဆံအချိန်ကြီးရလို့အဘိညာဉ်တွေရလာတဲ့အခါပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ဘဝကိုပြန်သိနိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ကိုရသွားတယ် အဲ့ဒီကနေတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့တရားတွေအမတန်ဝေးလံတဲ့အရာမှရှိတဲ့တရားတွေဘဝတစ်ခုစွန့်လွတ်နေတဲ့တရားတွေဘဝတစ်ခုကိုရယူနေတဲ့တရားတွေကံအားလျော်စွာဘုံဘဝတွေမှာတဘဝကနေတဘဝ သေလိုက်ကြမွေးလိုက်ကြဆိုတဲ့တရားတွေအလုံးကိုတမာတိစွမ်းအားနဲ့ခြုံပြီးတော့ကြည်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ဆိုတာရလာဗျာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိဘိညာဉ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဒါဖြင့်ဒီဘိညာဉ်နေရင်ရတယ်လို့တော့မအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့ဖះအလောင်းတော်ဟာ တမာတိစွမ်းအားနဲ့တခြားအဘိညာဉ်တွေလည်းရတယ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်သားကြရအောင်အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကိုဥလဲ့တယ်တဘာဝတရားတွေကိုဥလဲ့တယ်ဆိုတာတမာတိရဲ့တမာတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လံတရားတွေရဲ့ အဲ့ဒီဘက်ကိုဥလှည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတမာတိဆိုတဲ့တရားကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲတမာတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားအလုံးတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုငါလို့ခေါ်เสียလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောเสียလည်းမရှိဘူးအာနာပါန အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားတသက်မြလာဖြစ်တယ်လို့ဒီအတိလေးရလာတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတသက်မြလာဖြစ်တယ်ဒီအတိတွေဟာစိတ်ရဲ့တရားအခြေခံရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာကြတာလို့ဟောအခြေခံရုပ်ကိုလည်းတွေးရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်လာနိုင်တယ် ဆင်ញင်သုံးသက်လာနိုင်တဲ့အခါရုပ်နဲ့နာတရားဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဇီဝဆိုတာမရှိဘူးခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးလို့ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံရောက်လာဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဒီတမာရီစွမ်းအားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်တမာရီနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ နံတရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတယ်ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကိုပါတွဲဖက်ပြီးသိလာတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာလည်းရလာတယ်ဒီဉာဏ်တစ်ခုရလာပြီးတဲ့အခါမှာဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့တာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်မမြဲတဲ့သဘောမမြဲခြင်းကြောင့်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောစိတ်ပြည့်စရာကောင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုကြီးဟာကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနတ္တသဘော ဒီသဘောတွေနဲ့သုံးသပ်ရှုမြင်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တက်သွားတယ်တက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအာတဝက္ခယလို့ခေါ်တယ်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့တရဝရရဲ့တဏ္ဍမှာနှစ်ပေါင်းရှိကြစွာစိန်ရည်များလို့ပဲတဏှာကနေပြီးတော့ နှစ်ပေါင်းရှိကြာစွာဖြစ်ပြီးတရားဝါတွေမိတ်လျော့နေအောင်ရစ်မှုနေအောင်ဖန်တီးထားတဲ့တရားဝါတွေရဲ့တဏ္ဍမှာမပြတ်စည်းဝင်တတ်တဲ့ဒီတရားစိုးတွေဖယ်ရှားပြစ်နိုင်နောက်ဆုံးမှလုံးဝရှင်းပြစ်နိုင်တဲ့အာတဝခယဉာဏ်လို့ဆိုတာကိုရရှိသွားတယ်။ရတဲ့အခါမှာပထမသောတပတ္တိမက်ကိုရတယ်ပြီးတော့မှသောတပတ္တိဖို့ သဂရဂါမိမဲ့သဂရဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ဆိုတာရသွားအစဉ်တိုင်းရကြော်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီအလောင်းတော်ဟာသောတပန်တဂရကံအနာကံဖြစ်ပြီးတော့မှအာသောကိယဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဒီရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ရတာတဲ့ စတုမေခပฏิပန္တိယမလေးပါအစဉ်တိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကထင်မှတ်တယ်ဖះဟာသောတာပန်မဖြစ်ဘူးတဂရကမဖြစ်ဘူးအနာကမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖះတန်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမလေးပါဆိုတာကြော်သွားလို့မရဘူးเนาะစင်စက်မပြတ်တမာရီစွမ်းအားညာစွမ်းအားတွေနဲ့သောတာပတိမဲ့သောတာပတိဖို့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဝိပဿနာစွမ်းအားမြင့်လို့တဂရဂါမိမြတ်တဂရဂါမိဖို့ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစွမ်းအားထပ်မြင့်တဲ့အခါမှာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစွမ်းအားကိုအမြင့်ဆုံးထီအောင်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ဆိုတာအာသဝခေယဉာဏ်ကိုရအဲ့ဒီအချိန်မှာပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလကစပြီးတော့နောက်ဆုံးမျောလင့်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုငါသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်မှန်းချက်ကြီးဟာပြည့်စုံအောင်မြင်ပြီးတော့သွားတယ်ဘုရားဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတဲ့အခါမသိဘူးလားဆိုသိဘာတွေဘာတွေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကဆုံလာပြီနေ့ည အာယုန်တက်ခဏီအချိန်မှာအာယုန်တက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်ရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရပြီးရတ္တမေရတ္တဖို့ရဲ့အခြားမဲမှာတပ္ပိယုတဉာဏ်ကြီးပါတွဲဖက်ပါလာပြီးသုံးလောကထွတ်ထားဖရာဖြစ်သူရောက်ရှိတယ်။အဲတော့ဖရာဖြစ်ဖို့ဆိုတာပါရမီဖြည့်တုန်းကလည်းပဲအမတန်မှပင်ပင်ပန်းပန်းဖြစ်ရတယ် တရားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အထုံမှဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုရရှိလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိစေနမေအဓိကတံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာအာပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေပြီးမှရလာတဲ့ဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတာမဟုတ် အင်တမကျိုးပန်းအထုတ်လို့ရလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဖြစ်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ49ရက်တာရရှိထားတဲ့အရတ္တဖို့ချမ်းသာကိုတဏှာတဏှာမှာ9ရက်စီ9ရက်စီတတ္တဌာန9ဌာနမှာ သတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးတော့ထိုချိန်မှာဒီအစာအာဟာရသုံးဆောင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ဖះမြတ်စွာဘုရားဟာဒီဖလတ်သမဘချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့46ရက်အချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့တယ်နောက်ဆုံး46ရက်မြောက်ပြီးတော့ စာအာရပြန်နေဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်အစပါလာညောင်းမင်းအောက်မှာထိုင်ရင်ဘာတွေစဉ်းစားမိတော့ဆိုတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ရင်သုံးတတ်တာအဓိကတော်ခေါ်မြာယံဓမ္မောငါသိတယ်ငါဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီငါသိတဲ့တရားဟာ အတိကတော်ခေါ်မြယံဓမ္မောခံပြီးတော့အင်ဓမ္မနဲ့တယ်နဲ့တယ်ဆိုတာတာမဉဏ်နဲ့လက်လမ်းမမိနိုင်ဘူးတယ်ဆုံးလို့တာပေါ့ခံပြီးရအလွန်နဲ့တယ်ဒုတ်တသောနဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တာမန်အတိညာနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး ဒုရနုဘောတော့မသိနိုင်ဘူးထိုးဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးတန်တော်တရားကအမတမငြိမ်သက်တယ်ပဏိတအလွန်ပဲမွန်မြတ်တယ်အတ္တကဝါစရောတွေးတောချမ်းစီခြင်းဖြင့်ဒီတရားဓမ္မကိုနားလည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်တဲ့ logic နည်းနဲ့ဒီတရားဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နိပုဏသိပြီးတော့သိမ်မွေလွန်းတယ်ပန္တိတဝေရဏိယတကယ်ပညာရှင်တွေမှသိနိုင်တယ်ဟောရသော်ဘုရားသူသိခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါသိတဲ့တရားဟာအလွန်ကိုလေးနက်တဲ့တရားအလွန်ကိုမြင်မှုခက်တဲ့တရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသိနိုင်တဲ့တရားဒါကိုစဉ်းစားတဲ့အခါ အဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိဖို့ဆိုတာအင်တမခဲနေဒါကြောင့်ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါရှိနေလို့ဒါရှိနေရတယ်ဆိုတာသိဖို့အင်တမခဲနေတယ် ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မရဲ့နည်းနည်းမှုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဒုဋ္ဌတံဣဒံထာဟောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာသိဖို့အမှန်တမ်းနားလည်ဖို့ခက်တယ်နားလည်ဖို့ဓမ္မခက်တယ်အကြောင်းရှိနေသမျှအကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်နေဥမှာပဲအကျိုးတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေဥမှာပဲဆိုတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိဖို့အမှန်တမ်းခက်ရင်တယ် နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသင်္ကတဓာတ်သဗ္ဗသင်္ခါရသမထသင်္ခါရတရားတွေအလုံးငြိမ့်သွားတယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတွေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပူးပေါင်းထုတ်နေတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကထုတ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ခါရဆိုတဲ့ တဘာဝတရားတွေဟာလုံးဝငြိမ့်သွားအဲ့ဒီငြိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလေတရဝါတွေသိမြင်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်လက်ဆော်ဗျာသိတဲ့ထဲမှာကြည့်ဒီတရားနှစ်ခုသိဖို့အလွန်ခက်တယ်တရားရဲ့လေးနက်မှုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့တရဝါတွေရဲ့အခြေအနေကို အာယုံစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားဝါတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဝါတွေဟာ40နဲ့အမျှလူသားတွေကြည့်ကြည့်ဘယ်တရားဝါတွေပဲကြည့်ကြည့်ဘာတွေရှားနေကြတုံးဘယ်ထဲမှာပြောနေကြတုံးဆိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံတွေရှားနေကြတယ်နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံတွေကိုရှားနေကြတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေ လျာနဲ့လဲရတဲ့အရာတာတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတယ်အထိတွေ့အာယုံဆိုတာတွေရှားနေတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပဲရှားနေကြတယ်ဟုတ်မို့ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေကတော့ပြောလိုက်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရှားတာမဟုတ်ပါဘူးစာဝတ်နေရေးအတွက်ပတ်ချံရှားနေတာပါလို့ပြောမှာပဲเนาะနာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ပြောရင်တော့ငွေရှားတယ်အလုပ်ရှားတယ် အဲ့ဒီငွေတို့အလုပ်တို့ဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုနဲ့လွတ်တာရှိမှမရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်နှလုံးကဘယ်ဘက်ကိုဥလဲနေတုံးဆိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုနားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အာယုလျှာနဲ့လဲရတဲ့အာယုခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတယ်ကာယနဲ့ထိတွေ့ရတယ်အာယုအဲ့ဒီနှစ်ချိုက်เสียကောင်းတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုတွေကိုသာရှားနေကြတယ် အဲ့ဓာတွေနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေတယ်ဟောကာမဂုဏ်အာယုလွတ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအိမ်မက်ထက်တောင်မမက်ဘူးတဲ့တရားဝါတွေအနေထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မရဲ့လေးနက်မှုတရားဝါတွေရဲ့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကာမဂုဏ်အာယုတွေထဲမှာစိတ်တွေနစ်မွန်းနေမှု အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဒီတရားတွေခေါ်လို့တော့သိမယ်မထင်ပါဘူးဒါကတဘာဝပဲအလန်းသိပ်ကွာနေတဲ့အခါမှာအလန်းသိပ်ကွာနေလွန်းတဲ့အခါမှာတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကအလွန်နှိမ့်ကြပြီတရားကအလွန်မြင့်နေတယ် ငါပြောလဲနားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရယ်ဒီနှစ်ခုရှင်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတွေးပဲဝင်မှာပဲဒါသဘာဝပဲတချို့ကဒီနေရာမှာစောရကတက်တယ်ပါရမီဖြည့်လာကုန်ကတဲ့ကိုကတတဝါရီတရားဟောဖို့ဖြည့်လာတာမဟုတ်လားတဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုလို့တရားဟောဖို့စိတ်ပြည့်ရတဲ့စကားမျိုးပြောရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ ဒါစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာကိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ရင်ဒီတွေးပဲဝင်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရားရဲ့လေးနက်မှုနဲ့တရားဝါရီရဲ့စိတ်ပြည့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာနိမွန်းနေမှုဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့မရနိုင်လောက်အောင်အခြေအနေမြင်လို့ တရားဟောလေနားလည်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစက္ကန့်မလတ်မိနစ်မလတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့တန်ဟန်ပတိပြမကြီးကနော်တန်ဟန်ပတိပြမကြီးကစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်ပြည့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးဖြစ်မှာလို့ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာတောင်းပန်တယ်ပေါ့တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဝါဒီထဲမှာတရားသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမရှိဆိုတာကြည့်ကိုမကြည့်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားနေတာကတရားဓမ္မအနေထားနဲ့တရားဝါအများစုရဲ့အနေထားဒီနှစ်ခုပဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီဘာသာအဋ္ဌိပြမကြီးကလာပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တယ် တောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထိုတို့တုတ်တန်နေမှာခုပါတရာတိတုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အရိယပရိယေတနာတုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်နေမှာမြမကြီးကတရားဟောဖို့တောင်းပန်တာဆိုတာတစ်ချိန်ပဲပါတယ်ဝိနည်းငါးချမ်းထဲမှာပါတဲ့မဟာဝက်ကပါဠိမှာကြတော့သုံးချိန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ ဘယ်ဟာကပိုတဘာဝကြမလဲလို့စဉ်းစားမိတာကတော့နော်အကြောင်းတွေတော့ရှိကြတာပေါ့လေစဉ်းစားမိတာတော့တစ်ချိန်တည်းတောင်းပန်တယ်ဆိုတာကတော့ပိုတဘာဝကြတယ်လို့ယူဆတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးလို့တွေးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကအမတမတူတော့တဲ့အချိန်လေးလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအာမတိပြမာကနေတောင်းပန်တာကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမသိတာမှမဟုတ်တာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတာမတိဇမကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်ကိစ္ဆေနမေအဓိကတံဟလန္တာလိပကာတိတုရာဂဒေါသပရိတေဟိနာယံဓမ္မောတုတံပုတော်ငါပင်ပင်ပမှန်သိထားတဲ့တရားဟောလို့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးတရဝတွေဟာရာဂတွေဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေတယ် အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးနေတဲ့တရားတွေဟာဒီတရားကိုသိဖို့မတ္တမခရင်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောမယ်ဆိုရင်ငါပင်မယုံမရှိမယ်လို့ဒီအတွေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးတာမဏိပြမကြီးတောင်းပန်တာရဲ့ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုနှိမ့်ချနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့ကရုဏာတရားထားတာရဲ့ ဒီနှစ်ခုနဲ့တရားဝါတွေကိုအလုံးကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့သောတ attva တွေဟာအတိညာရှိကြတယ်တချို့သောတ attva တွေကတော့အတိညာကင်းမဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတူညီမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လိလသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ် အဲ့ဒီလိုလေးလာတွေ့လို့ဒီအချိန်မှာတရားတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒရိယ propriety ဉာဏ်နဲ့အာတယနုတ္တယဉာဏ်အိန္ဒရိယ propriety ဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့စိတ်အခြေအနေအနုအယင့်ကိုသိတာအိန္ဒရိယ propriety ဉာဏ်လို့ခေါ် အာတယနုတယဉာဏ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေတဏှာကပါလာတဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့တဏှာကပါလာတဲ့စိတ်ရဲ့အနေအထားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့တရားဟောလို့နားလည်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဘဝိတန္တိဓမ္မတအညာတာရောတရားကိုသိနိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာ ကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်တော်မူလာတယ်ပေါ့အကယ်၍မနာရဘူးဆိုရင်တတ္တဝါတွေဟာဆုတ်ယုတ်သွားကြလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အတိုင်းရသော်ဘုရားမိမိခင်ခင်ရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာကြံထားလို့သိလာတဲ့အဓိကသစ္စာ၄ပါးတရားမကိုဘု து ကိုဟောရမလဲလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါ တပ္ပဋ္ဌကျင့်စဉ်ကျင့်တော့ကသူကိုယ်တိုင်နီးခံခဲ့တဲ့အာလာရကာလမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကိုသွားတတိယသွားတတိယပြီးအာလာရကာလမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကအမှန်တမ်းဉာဏ်တက်တယ်စိတ်သဘောထားလည်းကောင်းတယ်သူ့ကိုဒီတရားပြောပြလိုက်ရင်သူအလွယ်တကူနားလည်မှာပဲလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲရသော်ဘုရားရဲ့နားထဲမှာကြားလာတာ အာလာရကာလမမရှိတော့ဘူးတဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်ကနေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပြီးအာလာရကာလမအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်မရှိတော့ဘူးခုနှစ်ရက်လောက်ကဆုံးသွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတရားကိုဘသူခေါ်ရမလဲလို့နောက်ထပ်ကြည့်တော့ဥဒကရာမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးလည်းစိတ်တော်ဓာတ်လည်းအမတန်ကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်လည်းထက်တယ် သူ့ကိုဟောရင်တော့မြန်မြန်သိမှာပဲလို့အာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဥဒကရမဗုဒ္ဓဆရာကြီးမင်းညကကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့အတန်ကြားလာတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟုတ်တယ်ဥဒကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအော်အတော်ကိုဆုံးရှုံးနစ်နာသွားကြပြီစိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီး ဘသူ့ကိုအရင်တရားဟောရမလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေတဲ့အချိန်ဥရဝေလာတောမှာဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာအနိပါကနေအကူအညီပေးအားပေးနေကြတဲ့ပစ္စဝဂ္ဂီတွေဟာဒီပစ္စဝဂ္ဂီတွေကငါ့ပေါ်မှာခြေဆုရှိကြတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ပေါ်မှာခြေဆုရှိလို့တရားဟောတာတော့မဟုတ်ဘူး ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတိရတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့ငါပေါ်ကျေးဇူးရှိရင်ဟောမယ်ငါပေါ်ကျေးဇူးမရှိရင်မဟောဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဩပင်စဝဂီတွေတစ်ချိန်လုံးကငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပင်စဝဂီတွေဘယ်ရောက်နေပါလဲလို့ကြည့်တော့ပင်စဝဂီတွေဟာဣတိပတနာပဲထွက်သွားကြပြီ ဗာရဏတိဘက်ကဣတိပတနာတောထဲမှာနေထိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုမြင်တော့ပိဿဝဂီတွေကိုပဲငါတရားဥဟောမယ်လို့ဥရဝေလာတောမှာရက်အနည်းငယ်နေထိုင်ပြီးဖះအလောင်းတော်ဟာရက်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါဆိုလာစန်း9ရက်လောက်မှာ စတင်ပြီးတော့ဗာရာဏသီပြည်ဘက်ကိုခီးထွက်တယ်။ကုန်းချောင်းလျှောက်ပြီးတော့သွားတာ၁၈ယူဇနာဝေးกว่าတဲ့ဗာရာဏသီဘက်ကိုကုန်းချောင်းခရီးနဲ့ကြွသွား။လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တုံးဆိုရင်ဥပကဆိုတဲ့အာဇီဝကကြီးတဦးနဲ့တွေ့တယ်။ဥပကဆိုတဲ့အာဇီဝကဆိုတာအဝတ်မိုးကြဘူး။ မုန်းစိတ်မွေးတွေထူလပြစ်နဲ့နော်ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုတ်တင်ခြင်းမရှိတဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့နေကြတဲ့တက္ကရုံအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ဥပကနဲ့တွေ့တာရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာဥပကကကြည့်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုမြင်တဲ့အခါအဲ့ဒီချိန်မှာတတ်တော်က35နှစ်ဆိုတော့အင်တာမငယ်သေးတာဟုတ် ငယ်သေးတော့ရုပ်ရည်ကလည်းမတမဖြောအသက်အရွယ်ကလည်းနုနေငယ်ရွယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ဘုရားကိုဆရာတင်ပြီးတော့ရဟန်းဘဝရောက်လာတာလဲသစ္ဆရာဘသူလဲစတဲ့မိခွန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြောတော်ဆုံး နမေအာစရိယောအတ္ထိငါမှာဆရာမရှိဘူးဆရာမရှိဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမရှိဘူးအခုသူသိတဲ့တရားဟာဘယ်သူကမှလမ်းပြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကငါမှဆရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ ပြောလိုက်တဲ့အခါဥပကကြီးကအံ့ဩပြီးတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဇိနလို့ခေါ်ထိုက်သလားသူတို့ကအရာခသိန်းကိုအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇိနသူတို့အတန်နဲ့ကြတော့ဇိနလို့ခေါ်တယ်အခုဂျိန်းဆိုတာအဲ့ဒီကလာတဲ့စကားပေါ့နော်ဇိနအောင်မြင်သူလို့ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှငါအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါဟာရှိနာအစစ်ပဲလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါဥပကရေကသဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတယ်ငယ်လဲငယ်တယ်စကားပြောတာလဲရင်ကျေးတယ်ပြတ်သားတယ်မျက်နာအဆင်းကလည်း ရွှင်လန်းတယ်ချီလင်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖယ်လို့ဆိုပြီးတော့လမ်းဖယ်ပေးသွားတယ်သူကသူကအသက်ကြီးပြီမဲ့လို့လမ်းဖယ်ပေးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကုံကြောင်ခရီးလျှောက်လမ်းပြီးတော့သွားတာဒါပထမဆုံးတရားဓမ္မကိုဖြန့်ပြဖို့ကိုယ်တိုင်ခဲခဲရင်းရင်းနဲ့ရှားပွေလို့သိလာတဲ့တရားဓမ္မကို ရှေးဥစွာဖြန့်ပြူးဖို့ပထမဆုံးခရီးထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ခရီးထွက်တဲ့အခါကျတော့ဗာရဏတိပြည်ဣတိပတနာတောကိုဝါဆိုလာပြီနေ့နေ့အချိန်မှာဝါဆိုလာပြီနေ့အချိန်မှာညနေဆောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နေမွေငင်ရောက်သွားတယ် ရောက်သွားတော့ပိဿဝကိတွေကခလန်းလန်းကလေးကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုမြင်ကြတယ်မြင်ကြတော့ဟိုမှာရန်ကောရမတော့လာနေပြီအကျင့်ကနေထွက်ပြီးတော့နော်ပေါ်ပေါ်ရောရောနဲ့ဟိုသွားဒီသွားသွားနေတယ်အဲ့တော့အခုတို့စီရောက်လာပြီလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှခရီးဥကြုံမဆိုးနဲ့ သူ့ထဲမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်သူမှမယူချနဲ့သို့တော့နေရာထိုင်ခင်းလေးတော့ပေးထားထိုင်ရင်ထိုင်လိုက်ပဲဘယ်သူမှခေဦးကျမဆိုးနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ညတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်တာတော့ဖះလောင်းဘဝတော့ကအလွန်မြွန်လင်းချက်ကြီးစွာ6နှစ်နီးပါးကအနိနာမှာနေခဲ့ကြတာ အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရာစရိယာအကျင့်ကိုလက်လျှော့သွားကြတဲ့ကသူတို့ကစိတ်ပြက်သွားကြတယ်စိတ်ပြက်သွားပြီးတော့အထင်လွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျခီးဥကျမဆိုးကြဘူးမဆိုးကြနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ကတိကဝတ်လုပ်ကြအနိနာလည်းရောက်လာရောမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့လို့ဆိုတော့သူတို့လည်းကပိလဝတ်သားတွေပဲလေ မြတ်စွာဘုရားငယ်စဉ်တုန်းကတည်းကဘုရားဘုရားကမင်းသားသူတို့ကဘယင်ကိုမိကိုပြီးအသက်မွေးရတဲ့ပုံနာတွေအဲ့တော့မင်းသားလာတယ်ဆိုတော့မနေရဘူးပေါ့ဒါလည်းပါမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရုပ်အစင်းအင်္ဂါရဲ့ကြည်လင်မှုမျက်နာရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာမနေနိုင်ကြဘူးခီဦးကျိုးဆိုတဲ့ကိုရောဆို ပါလာတဲ့တပိတ်ကိုလှမ်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူအဲ့ဒါလို့နေရာထိုင်ခင်းပြီးရသော်ဘုရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားကပိဿဝဂိတွေကိုစပြောတယ်ငါထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မကိုရလာပြီငါပြောတာနားထောင်냐ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့မကြခင်ပဲဗြဟ္မစရိယကျင့်စဉ်တစ်ခုရဲ့အဆုံးသတ် ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိရှိလက်တွေ့ရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလက်မခံလက်မခံဘူးရသော်ဘုရားကိုဓာန်တူဆက်ဆံပြီးတော့စကားပြောကြတယ်အာဟုသောဂေါရမငါရှင်ဂေါရမမိတ်ဆွေဂေါရမဒီလိုစကားလုံးနဲ့သုံးတယ်ဆရာအနေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းမရှိဘူးဓာန်တူအနေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြတယ် ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဒါကငါရှင်ဂေါရမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟိုတုန်းကအကြီးအကျယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျင့်နေဒုက္ခရာစရိယအကျင့်နေရှင်းတုန်းကမှထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်မရတာအခုလိုလျှောက်သွားနေတာတရားမလုပ်ဘဲနဲ့လျှောက်သွားနေတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့မယုံဘူးအဲ့ဒီမယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစီယုံရတယ်ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာ တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကအမတမအရေးကြီးတယ်မယုံဘူးလက်မခံဘူးအသိဉာဏ်ရလာတယ်ဆိုတော့လက်မခံလက်မခံသေးသမျှကာလပတ်လုံးနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရသော်ဘုရားကတစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်သုံးချိန်ထိအောင်ပြောတာပြောတာကိုပဲသူတို့လက်မခံကြဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ရသော်ဘုရားကသူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ် နေပါအောင်နဲ့6နှစ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေတော့ငါတရားဓုရပြီလို့ဘယ်နှခါများ ပြောဘူးလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့စဉ်းစားမိတာဟုတ်သားပဲတို့ကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့စိတ်အားမလျှော့ကြနဲ့ငါရတော့မှလို့တခါမှပြောဘူးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှသူတို့ကိုအားပေးစကားပြောခဲ့တာမရှိဘူးအခုသူတကယ်ရလို့ပြောတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ ချက်ချင်းကြီးပဲသူတို့စိတ်ထားပြောင်းသွားပြီးတော့လေးစားမှုကိုပြကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပြောခဲ့သလားဆိုတော့နောဟိတံဗန္တိအာဟုသောဆိုတဲ့အတုံးကမလေးမစားပြောတဲ့အတုံးကိုဗန္တိဆိုတဲ့အတုံးကိုပြောင်းပြီးချက်ချင်းသုံးကြတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပင်စဝဂ္ဂီတွေကိုငါတရားတို့တရားများရလာပြီနားထောင်ကြ ငါဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိနိုင်မယ်ဘလောက်ကျေနပ်စရာကောင်းလို့ငါသိတာမင်းတို့လည်းသိနိုင်တယ်ဟောသိနိုင်အောင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပိဿဝဂီတွေကိုဓမ္မစကြာတရားစတင်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာ တပည့်ကြတရားဟောကြားတဲ့အချိန်မှာပိဿဝဂီ၅ပါးလုံးဟာသဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြဘူးကွန်တညာတဝါသာလေးရှေးဥစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့ကွန်တညာကတပည့်ကြတရားလဲဟောပြီးရောရသော်ဘုရားထံတပိတာဝကအဖြစ်ခံယူဖို့လျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာတပိအဖြစ်ယဟန်ဖြစ်လက်ခံလိုက်တာပထမဆုံးရှင်ကွန်တညာယဟန်ဖြစ်ကိုရရှိလာတယ်ပေါ့ နောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေမှာနှစ်ပါးကဆွမ်းခံတွေ့တယ်နော်သုံးပါးကတရားအထုတ်ကြတယ်တခါသုံးပါးကဆွမ်းခံထွက်တယ်နှစ်ပါးကိုတရားအထုတ်တယ်အနိကကြီးချက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနားလည်အောင်တုံတင်ဆုံးမပေးတယ်မကြခင်မဲ့ပစ္စဝဂီတွေဟာဝါဇုလာပြီးတော့တရက်နေ့မှာတစ်ပါးနှစ်ရက်နေ့တစ်ပါးသုံးရက်နေ့တစ်ပါးလေးရက်နေ့တစ်ပါးဆိုတော့ဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့ ဓမ္မအမြင်တွေကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်နောက်ဆုံး9ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောကြားခြင်းဖြင့်အလုံးဟာယန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားကြတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးသူသိတဲ့တရားကိုရှင်းလင်းဟောကြားလို့ယန္တာဖြစ်သူရောက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာပစ္စဝကိ၅ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေါင်းလို့ရှင် လောကမှာယဟနာ6ပါးပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလောကမှာယဟနာ6ပါးပွင့်ပေါ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီမာရဏတိမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတယ်ဆက်လက်သတင်းသုံးပြီးဣတိပတနာတောမှာပဲနေတဲ့အချိန်မှာဗာရဏတိကနာမည်ကြီးတထေသားတယောက် မိုးရာသီမှာနေတဲ့မိုးရင်းကာလမိုးရာသီမှာနေတဲ့အဆောင်ကနေပြီးအမျိုးသမီးအတီးမှုတ်ဖြောပြေမှုတွေနဲ့ညလုံးမောက်နေထိုင်ရာကနေပြီးတော့စိတ်ပြက်ညင်းငွေ့ပြီးတော့မိုးမလင်းခင်ပဲအိမ်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဣတိပတနာတောဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဣတိပတနာတောဘက်ကိုရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ရသော်ဘုရားကတရားတော်မှဟောလို့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတာမနေ့မိုးလင်းတော့သူ့အဖေတထေးကြီးကလိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်လိုက်ရှာတော့သူ့ရဲ့ခြေနင်းရာကိုတွေ့လို့ဣတိပတနာတော်ဘက်ကိုလိုက်လာဖះနဲ့တွေ့တော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားယတဆိုတဲ့သူငယ်ဒီများလာသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးထိုင်ပါအောင် ဒီနားမှာထိုင်ရင်ပဲသူ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုဝမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ယတရဲ့ဖခင်တထေကြီးကိုတရားဟောနေတဲ့အချိန်ယတကလည်းအနန္တမှာရှိတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတားဖနှစ်ယောက်အဖလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောကတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်း ဆုံတွေ့မပေးလိုက်သေးပဲနဲ့တရားဟောလို့တရားနားလည်တဲ့အခါကျမှဆုံတွေ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသိဝမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတထေးကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ယတသရုသားကယဟနာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဆုံတွေ့လိုက်တော့သူ့သားကိုတင့်ရဲ့အမေနဲ့မိသားစုကအင်တမစိတ်ပူပန်နေကြတယ် အိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တော့ရသော်ဘုရားကရှင်းပြတယ်တင်တိတဲ့တရားမျိုးဆုံးသက်ထိအောင်ယတဟာသိသွားပြီအရင်တုန်းကလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပြန်ခံစားနိုင်ဖို့အနေထားမျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တထေးကြီးကဝမ်းသာသွားတယ်အကယ်၍သာသူရသော်ဘုရားရဲ့တရားကိုမသိဘူးဆိုရင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့ယတကိုအိမ်ကြော့ဖို့ဆွမ်းသာပင့်သွားတယ် ဆွမ်းသာပင့်သွားပြီမိသားစုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယတကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုကြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့ယတရဲ့မေတော်နဲ့လူဘွားကဇနီးတယ်တို့ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင် ဖြစ်သွားကြတယ်ဒါကဗာရဏသီဣတိပတနာမှာအခုလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနားလည်လာလို့ယတဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားတယောက်ဟာ ယဟန်ဘဝကိုရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာလောကမှာယဟန္တာ9ပါးဆိုတာဖြစ်သွားပြန်နောက်တစ်ခါယတသင်္ကန်းဝတ်သွားတဲ့ဆိုယတဆိုတာအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ဗာရဏတိပြည်ကထိတ်တန်းတထေးရဲ့သားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်အတောင်ချမ်းသာတွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအလွန်အံ့ဩတယ်ဒါဟာ အောက်တန်းကျတဲ့အဆုံးမမျိုးမဟုတ်ဘူးယသလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တမ်းဉာဏ်ရှိတယ်သူတောင်မှဒီသာသနာဝင်ရောက်တယ်ဆိုတော့တာမန်သာသနာတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထူးခြားတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးယသစီလိုက်သွားကြတယ်ဝိမလာတဲ့သူပါဟုတဲ့ပုံနစည်းတဲ့ခဝံပတိတဲ့အဲ့ယသရဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ဟာလိုက်လာကြလိုက်လာတော့သူတို့၄ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားစီပို့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလိုက်တဲ့အခါ သူတို့လည်းကျွတ်တရားရပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်သွားကြတယ်ဟောသာသနာပေါင်းမှာယဟန္တာအရေးအတွက်ဟာတိုးတက်လာယတရဲ့ဒီလေးဦးဝင်လာတဲ့အခါကျ7ပါးမြောက်ဖြစ်သွား7ပါးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာနေတွေမှာရှိကြတဲ့ယတရဲ့တငယ်ချင်းတွေက90လောက်ရှိတယ်နေတွေသားကတထေးမျိုးတွေရဲ့ အဆန်ချမ်းသာတဲ့တထေသားလေးကြီးပဲဇတသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်လို့လဲကြားရောသူတို့လည်းပဲလာကြတယ်လာတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့လာတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားစီပို့တော့ဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာလာတွေ့တဲ့တငယ်ချင်း90လုံးဟာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောကမှာဘုရားပါဝင် ရဟန္တာပေါင်း60နဲ့တပါးပေါ်ထောတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုလောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မကိုရှင်းလင်းပြသပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဟောကြားဆုံးမပြီးတော့ရဟန္တာ60တပါးပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုဘာမေးရှိသလဲလို့ဆိုရင်မုတ်တော်ဟံသဗ္ဗပါတိဟိငါဟာ ညွတ်ကွင်းနေအာလုံးကနေကြော့ကွင်းနေအာလုံးကလွတ်ပြီသင်တို့လည်းပဲညွတ်ကွင်းနေအာလုံးကလွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီဒါကြောင့်မို့တရားတွေရဲ့အကျိုးအများတ attva တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အများတ attva တွေပေါ်မှာကရုဏာထားပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြောကြခရီးဒေသစာတွေထွက်ကြတလန်းတဲ့ကိုနှစ်ပါးမသွားကြနဲ့ အာလုံးထွက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းလင်းဟောပြောကြအလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းပြီးသာသနာပြုလွတ်ခဲ့တယ်။ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဥရဝေလဘက်ကိုပြန်သွားမယ်လို့ဟောဝါတွင်ကာလဣတိပတနာမှာနေတော့မြတ်စွာဘုရားကယန္တာအပါ60ကိုသာသနာပြုဖို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဆေလွတ်ခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒီလို့မြတ်စွာဘုရားဟာအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်တော်မူခြင်းမပြုဘဲနဲ့ လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်မနာမနေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကရုဏာတရားလုံလဝီရိယစွမ်းပကားတွေကိုမှတ်သားကြီးညိုချပြီးတော့တို့တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကြောင့်ယနေ့ခါမှာအမှန်တရားကိုသိရှိခွင့်ရကြတယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုအားကျကြီးညိုခြင်းဖြင့်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 ဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါ သက်ရှိကြမ်းမာသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမ်းမာသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဘောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာ မနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနှိန်တုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူပွင့်ရကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း